बिहार राज्य के दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के गंगापट्टी गांव में 200 आबादी हैं इन्हीं में से एक हैं उर्मिला देवी जिसका बीपीएल में नाम जुड़ा हुआ 10 साल हो गया उसका अभी तक राशन कार्ड नहीं मिलता था और अन्य आदमी को भी नहीं राशन कार्ड मिलता था बीपीएल में मेरा नाम है उसमें मेरे कुछ भी नहीं मिलता मैं सात परिवार हूँ पांच बच्चे दो मियाँ बीबी किरासन तेल मिलता है नहीं कुछ नहीं मिलता है अंधा हो गया हमारा कुछ नहीं मिलता न न चावल के न मोटिया तेल के कुछ नहीं गरीब लोग खाने बगैर मर रहा वृद्धा हो गया कुछ नहीं हमारा देता कब से नहीं मिल रहा है आठ नौ साल हो गया नहीं देता हमारा राशन पानी अंधा हो गया इतना साल हो गया हमारा सबके कुछ नहीं मिलता उसी महादलित टोला का मैं भी हूँ क्योंकि मेरे पास भी राशन कार्ड नहीं था हम लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाई बात विचार करके डीएम के नाम से एक एप्लीकेशन लिख के डीएम के जनता दरबार में मैं ने जाके पेश किया और एक महीने बाद डीएम ने ब्लॉक स्तर से विकास मित्र को मिला एक महीने बाद उसके बाद हमारे गांव में आके सारे जने को वितरण किया मंगलू राम के द्वारा वीडियो बना के ले गया उसके आधार पर ये राशन कूपन का वितरण अभी फिलहाल चल रहा है राशन कूपन का कैसे वितरण हो रहा है वितरण सीरियल बाई सीरियल है जनगणना के आधार पर हम कूपन का वितरण कर रहे हैं जिनके पास जनगणना का ये वाउचर मिला हुआ है उसके आधार पर हम उनको कूपन देते हैं कूपन नहीं राशन कार्ड आया हुआ है वो देगा हाँ, मंगनू राम ले गया फोटो घींच का तब काट दिया तब मिल रहा तब जाकर जब मिल रहा और हुआ जो कागज लगा दिया डीएम के पास तब कागज दिया तब काठ मिला कितने आदमी को मिला आप लोग को कार्ड जितना आदमी के लिख के ले गया था मंगनू राम उतना आदमी के मिल चुका है कार्ड फिल्म बना के जो ले गए थे हाँ। सारे समुदाय के लोग ने इस बात को एक साथ मिलकर उठाया जिसका सार्थक नतीजा निकल कर आया मैं मंगनू राम ग्राम गंगापट्टी पोस्ट लहरिया सराय थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा राज्य बिहार इंडिया अनहट के लिए